Не спалось тут двум осетинам прекрасной зимней ночью. Один, значит, глухой, второй немного не туда смотрит. Пошли, значит, на хардкоре, они вдвоем против складов. Ну и вот что получилось. Ах да еще. Лайк, подписка, коммент дает минус 10 пинга. Поторопись, пока скидка. На цирке сквад. Я вас запомнил. Here are scientific crossroads that symbolize the international safety tomorrow. Куда ты идешь там? Я в составе. Ко мне бежит. А мы бежит у